хүмүүс үзээд эрэгтэй хүмүүс жишээлбэл үзэх юм бол магадгүй ингээд уураа бас буруу илэрхийлдэг болох гээд байгаа болцсон ч юм уу байж болно шүү дээ. Тэр тэр хүмүүс үзээд бас нөгөө өөрөө учир шалтгаанаа олохгүй байгаа ч юм уу яг яах ёстойгоо мэдгүй байгаа хүмүүс ээж магадгүй. А эсвэл яг тэр хүчрхийлд өртөж байгаа. Тэгээд яг яагаад энэ байдал төрч вэ гэдэг бас яг тухайн стресс нөхцлөөс болоод ойлгохгүй хүн гэж магадгүй. Айл алинд нь хэрэг болохгүй гэд яг ирчүүдийн түгээмэл тэр хүчирхийлэлд үйлдэх болоод байгаа шалтгаан нь ерөнхийдөө манай Монголын нөхцөлд таны яг ажлын хүрээнд яг дийлэнх нь ямар хурц шалтгаанаас илээдэх шиг байна. Тэрийг бас ингээд а жишээ татаад хэлэх юм бол нэгжүүд чинь өөрийнхөө олж хараагүй мэг магадгүй энэ подкастаас олоод харж магадгүй эсвэл эхнэр одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс харж магадгүй Магадгүй энэ бас нөгөө таны саяны хэлснээр нөгөө нийгмээс ирж байгаа ямар нэг буруу зүйл алдаа ч юм уу а эсвэл эхнэрийн нөлөө ч юм уу гэр бүлийн өөр бас түүний нөлөө ч гэж болно шүү дээ. Багнаас та сайн айлт руу ирсэн шүү дээ. Түгээмэл яг шалтгаан нь яг тэр хүртэл хэмжээ хязгаарыг даваад байгаа. За түгээмэл байгаа шалтгаан гэх юм бол одоо тэр харилцааны ур чадварыг гэдэг зүгээр нэг маркетингийн ажил ажилтны сурах асуудал биш байхгүй юу? Энэ харилцааны ур чадвар гэдэг чинь харилцаж байгаа хүн болгоны хооронд үүсэж байгаа асуудал. Тэгэхээр ер нь бусдад харилцах гэдэг чинь юу юм бэ? Ойлголцох гэдэг чинь юу юм бэ? Тийм ээ. Бусдыг сонсож сурна гэдэг чинь юу юм бэ? Сэтгэл хөдлөлөө таагүй байгаа энд үсээд байгаа тэр уур бохимдлаа би яаж шийдвэрлэх зөв шийдвэрлэх ёстой юм бэ гэдэг мэдлэг, ойлголт, хандлагатай аюул холбоотой болчихж байгаа юм. Амьдрал дээр гарч байгаа ямар ч асуудлын цаана юу гэхээр мэдлэгийн одоо хангалттай мэдэх зүйл байхгүй байна гэж ил үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо буддын шашинд бол мунхаг буюу тийм ээ энэ ойлголт чи юу юм бэ гэхээр энийг учир шалтгааны нь олж харж чадахгүй байгааг л илэрхийлж байгаа. Гэхдээ хүн бол тийм байж болно. Аа тийм байгаа гэд одоо би гарц гаргалаа юу вэ гэдэг алтмаа хийх нь айгүй чухал болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр орчин үед бол бас нэг айгүй том асуудал үүсэж байгаа юм юу гэхээр бүх хэрэгтэй юмнуудыг хүмүүс мэддэг болчиход байгаа байхгүй юу? Аа ингэж болохгүй тэгж болохгүй тий. Одоо кола ууж болохгүй гэх юм уу тий. Аа тасаг төлөө хэрэгтэй гээл ингээл айгүй их юм мэддэг болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр нь их өнгөцөл байгаад байгаа юм л та ер нь бол болдгоо гэсэнгээд тэгэхээр цаа шалтгаан нь одоо юу юм бэ? Аа гэдгийг ойлгож таньж мэдэх тий. Дээрээс нь ер нь ингээд гэр бүл болоод амьдрах гэдэг шаг юу юм бэ? Нарийн үс юм бол эн чинь шинжлэх ухаанаар их Э, судалсан юм байгаа дахин байл та тий. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн боловсрал, сэтгэл зүйн боловсрал өөрийнхөө тэр мэдрэмжийг зөв илэрхийлэх тийм ээ, бусдыг сонсох гэдэг энэ ур чадварууд л айгүй чухал. Тэгэхээр ялангуяа одоо ирчүүд дээр гардаг нэг түгээмэл харагдаад байгаа зүйл юу гэхээр яг тэрийг илэрхийлж гаргаж сэтгэл санаагаа хуваалцах чаддгүй. Яг ингээд тийм дууга татгшоогоо байх хандлагууд айгүй байдаг гэж манай салбарх ярьдаг байхгүй юу? Хүмүүс ч гэсэн тэгж хийдэг тийм ээ. Хүн бол дуугаа байж болно тийм үү? Хүн бол бүрэг байж болно. Гэхдээ тэн өөрийнхөө бодол санааг илэрхийлж гарч ярьж ээж харилцж ээж хүнээс юм асууж ээж тийм үү? Ингэжээж ер нь ойлголцсон. Тэргүй яг ингээд уурлаад ч юм уу эргэлзээд ч юм уу дууга болцсон байгаа хүнийг гадаас нь харангуйтай аа ийм болоод энэ хүн чинь дуурах байгаа юм шүү дээ гэдгийг унших э, боломжгүй байна шүү дээ тийм үү боломжгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ ур чадварыг одоо суулгаж өгөх аа дээрэс нь бол их яг энэ харилцаатай холбоотой бичигдсэн сайн номнууд бол байдаг. Тэн дээр бол маш ингээд гаргалгаануудыг хилээд өгсөн хүмүүсийн одоо гаргаж байгаа тэр түгээмэл гарч байгаа алдаануудын шийдлүүдийг ингээд маш нарийн судлаад гаргаад ирсэн байна л да тий. Тийм боловсрал ойлголтыг бол авах айгүй чухал болчихж байгаа юм. Нэг талтай тийм ээ. За нөгөө талтай гэх юм бол за хүмнийг өөрчлөхөд бас нэг туслах юм байгаад байна л да. Тэр гэхдээ би ч гэсэн энийг амар хэрэгжүүлж бол үзээгүй үзээгүй байгаа. Энэ юу гэхлээрэ тодорхой хугацаанд очиод тодорхой хугацаанд тийм үү даргаас хамт ажилладаг найзаас тийм ээ хамт ажилладаг ажлынхаа найзаас татн найзаас эхнэрээс магадгүй ээжээсээ ч юм уу тийм за миний алдаа дутагдлыг одоо сайхан тэр бичээд өгөөд нэг цаас өгөөд тийм Тэгээд нөгөөдөл нь болохоор яг хөө ер нь бол эн чинь ингээд юм тохиролцох хэрэгтэй байхгүй тий. За надад дээр яг хөө би бол ингээд алдаа дутагдлаа. Э, засмаар байна тийм ээ тэр чинь юу ч юм би өсөж хөгжмөр байна л гэсэн үг шүү дээ тий Тэгээд өгөөд өстой тий а юунд дэ тохилцох юм бэ гэхээр за энэ бичсэн юм бол ингээд яаж юм би нэг надад тавьж байгаа би бодит шаардлага гэж үзээд тийм ээ над болохгүй байгаа зүйлийг маань өөрийнхөөрөө ингээд бичээд өгөөч ээ одоо дүр хэсэхгүйгээр гэсэн үг тийм үү. Тэгээ бичүүлээл гээд уушгич бол нүүр халуу төөнмөр юмнууд энэ чи гарч ирнэ шүү дээ. Энэ зан чинь ингээд таалагдаагүй ч гэдэм үү те. Ингээд асуудлаа хэлүүлээд авсан тохиолдол хүн бол засах процесс руугаа ороход бол их амархан болох юм байна л да тий. Тодорхой хугацаанд яваад тий энэ жил одоо эднэрийг би яаж яаж гомдсон эсвэл нөхрийгөө яасан гэдэг юм бичүүлээд ингээд за тэгэхээр нэг орой ингээд сайхан суугаад явах нь лагаасаагаад тийм ээ нэг одоо юу гэдгийг арх биш архны эсрэг хүнэлтэд тэгэхээр нэг хундаг дарсварс байгаа юм тий. Яг ингээд нөгөө нэг юмаа яриад ойлголцоод тэгээд хичээл зүтгэл гаргаж байгаа хүн чинь бол айгүй тийм гоё харагддаг. Охин нь хараад манай хурчин орж ирээл ядарсан гэлтэй гутлаа хамаагүй хайчаал тэгэл ерөөсөө өдөржин гэрмэр эзэвж явах дээрэл бодон дээр очиол ингээл хөвтөд өгдөгтэй. Би ингээ юм зэрлээл ингээд ахт өөрөө л их ядарсан гэж бодоод гэх тэр юмтэй ондцсан байгаа тий. Тэгэнгуут нь тэтрийн сайхан өвчөөд ингээд өгсөн байлаа. Тэр хүн чинь бол за би их нэрийг гомдоно яадгийн гутлаа энэ тавиад энд очиж хөвтчихье гэж бодож шийж байгаа юм бас биш байгаа даахгүй тэр чинь тий. Тэгэхээр тэр тэр зүйлүүдээ ингээ хилүүлээд Хилүүлээд авал за дараа нь юу гэж бичүүлэх юм бэхлээр яавал миний хайр их баярлах юм те надаас юу хүсэж байгаа гэдэг бичүүлчих юм бол тэр чинь айгүй хийх юм тодорхойлоод ирж байгаа байхгүй те. Тэгээ залуучуудын дүн ингээд харж байгаа юм хөлн яг ингээд тэгээсэ гэдэг юм а дотор хадгалаад байдаг. Тэгээ мэдхгүй учраас тэрийг хийхгүй болохоор улам гомдоод байдаг тий. Тэгээд намайг ойлгодгүй мэдэрдэггүй гэдэг ингээд. Тэр чинь шууд л ер нь бол хилэлцэл тохиролцоол явчих. За нөхрийн ээлж ирсэн тийм ба. За эхнэрээсээ тэгэл бас яхан биш үү ийм юм ингээд ингээд болохгүй байгаа зүйлийг ингээд ил ингээд ярилцаад явшууд асуудлын шийдэл бол угаасаа л энд гайгүй гараад ирдэг. Гэтэл энэ асуудлууд чинь зөв зөвхөстэй шийдвэрлэхгүй байсан асуудлууд чинь ингээл ингээл ингээл холилдож нийлцээр байгаад тэгэл ерөөсөд чинь нэг үргэлжилсэн яа нү чи дандаа л тэгдэг байсан анх надтай гэр бүл салахтаа ч юм уу гэл ингээл те. Тэгэхээр а ер нь одоо миний цааш та бас их ажиллахыг ажиллахыг сонирхоод байгаа чиглэл бол хүний эрхийн чиглэл гэж би хараад байгаа юм. Тэр бол одоо ямар ч хүн байж болно, эрүүл хүн байж болно, сэтгэлийн толгоноос асуудал сэтгэцийн мэт бас гэр бүлийн хүмүүс ч гэсэн тийм байна. Тэгээд ямар ч одоо хүчрхийл үлдэж байгаа хүн тэг чинь бас хүн шүүл гэж бодох хэрэгтэй. Бид нэр хит ингээд нэгтлийг арил энэ л муу хүн гэдэг ингээд цааш нь түлхэж болохгүй л гэсэн. Ягаад гэвэл тэр тэн чинь бас нэг хүчрээ олохгүй нэг нөхөр байгаад байна шүү дээ тий. За энд ухраа олохгүй байгаа нэг нөхөрт маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм юу вэ гэвэл чамд асуудал байна гэж хэлж байгааг зүгээр л өстой хүн шиг сонсч л хэрэгтэй. Тэгж нөгөө нэг одоо харилцсан нөгөө нэг өөрийнхөө тийм ээ давуу талыг болохгүй байгаа засмаар зүйлийг бичүүлээд э, гаргаж ирж байгаа гэдэг манад үнэнтэйгээ нүүр тулж байгаа байхгүй юу? Яг л үнэнтэйгээ над болохгүй байгаа зүйл энэ гэдгээ одоо гашуунч гэсэн тийм ээ хэцүүч гэсэн тэр үнэнтэйгээ нүүр тулаад ирэхээ алдагдвал хүн чинь шал өөр болоо явчих боломжтой. Тийм учраас хэдий хүн одоо яах нь юу ч мэдэхгүй гэр бүл болоод амьдралаас их зүйлийг суралцдаг ч гэсэн хүн болгоны авж байгаа тэр боловсрал өгж байгаа тэр зөвлөмж гэр бүлийн талаарх ойлголтууд чинь ялгаатай байдаг учраас тийм ээ гэр бүл гэдэг энэ одоо том л одоо тийм ээ ор тар шиг барих гэдэг шүү дээ одоо амьдралаараа тийм энэ чинь яаж барьдсан бэ гэдэг тэр ойлголтуудыг зайлшгүй авсан байх хэрэгтэй байгаа юм тийм үү тэгэхээр аа бүтэн болгоцсон байгаа одоо амьдралыг аа цааш нь тийм ээ нураах уу цаашаа өргөжлүүлээд илүү сайхан болохын төлөө ингээд явах уу гэдэг юм салаа зам дээр ирцэн байгаа хүмүүс ч гэсэн бол ол байдгаа. Дахиад хэлмээр байгаа зүйл нь юу гэхлээрээ эдний энэ хоёр ерөөсө гэр бүлийн хоёр таардгуу тийм ээ. Ийм хэмнээс болоод тий одоо нэг ерөөсөө л нэг хоолн дээрээс болоод ч юм уу энэ төр гэл хүмүүс ингээд шууд одоо тэрийг энэ ийм хэмжээтэй учраас жижигхэн энэ ийм хэмжээтэй учраас том гэж авч үзэхэд айгүй энэ бол харьцангуй ойлголт байхгүй тий. Тэгэхээр маш жижигхэн асуудал тухайн гэр бүлийн хувьд бол том асуудлыг үүсгэж болно. Тэр хүмүүс нь гэдэг чинь тий ойлгох төгтэй яагаад ингэ нөөмөл өстө тий одоо илүү зам байдаг байгаа даа ч гэдэг мэгэд хүмүүс ингээд гаднаас нь хараад ингээд хэлэх гэдэг. Гэхдээ гаднаас нь хараад хэлэх амархан а дотор нь юу болж байгаа гэдгийг ойлгож мэдрэх гэдэг бол арай өөр л асуудал байх л та тийм үү. За тэгэхээр ерөөхдөө аль битээр ярилцсан хугацаас дуусах гэж байна а юуны ярины хат хөгсгөлд одоо хүчирхийлэл үйлдэх хэмжээнд хүрэхгүй тулд уг хүн нь өөрөө бас ингээд саяны ярьсан нөгөө арга хэмжээнүүдийг аваад бас өөр төрөө ингээд зөрөгтэйгээр алхмуудыг хийгээд өөрийгөө өөрчлөхэд бас зүтгэхгүй болвол бас болохгүй байх тий. Хоёрдугаарт хажууд нь байгаа улсууд нь асуудлыг хөндрүүлэхүн тулд хүчирхийлэл тэнд бий болохгүй тулд бас тэр нөгөө хүнийг бас буруутахаас илүү ойлгох арийнхын шалтгааныг нь бас тодруулах ярилцах гэж оролдох ч гэдэм үү те. Сайн нөгөө хэлсэн зүйлсүүдийг ингээ анхаарах шаардлагатай юм шиг санагдлаа. А бас одоо байгаа хүүхдүүдийг ирээдүйн одоо түгээмэл ирчүүд нөгөө хүчрхийл үлдээд байгаа магадлал одоо үлдээд байгаа нь өндөр байгаа учраас хүүгээ өсгөхдөө ирээдүйн гэр бүлд нь биелдэж одоо урьдчилж нөгөө таны хэлсэн тэр гэрвлийн боловсрал, эр хүн байх, аа хүн байх, эцэг хүн байх, нөхөр байх тухай ойлголтыг маш сайн эртнээс өгж ивэл одоо энэ өөрөө хүчирхийлэлгүй гэр бүл байх одоо урьдчилан зэрэг илтгэв үү? А таны хувьд яг мэржлийн <laughs> зүгээс А мэржлийн зүгээс бол би зүгээр ямар зөвлөмж өгөөд байна вэ? Одоо ингээд манай таньдаг гэр бүл судлаач найзууд энэ төр бол байдаг. Тэдний ингээд хам сургууль Монголоор яваад ингээд очиад яг суугаад сонсчоод маш одоо бидний жансараагүй маш үнцэнтэй мэдээллүүдийг өгөөд байгаа өгж байгаа байхгүй юу. Тэр чинь судлаад ойлгоод тэр чинь одоо номын үзэж ногоогоо тоо шүлэний утсан уурч их өөр гэдэг юм лээ. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал гэр бүлд бол үүсээ тэрийг шийдвэрж чадахгүй ингээд маргалдаад магадгүй учир хийлийн хэлбэрүүд эхэлж байгаа тохиолдолд бол гар гараасаа хөтөлцөөл мэрэгжлийн хүн лөө очих ир зэрэгтэй байх л хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон чинь энэ асуудлыг ингэчүүл зүгээр олчих юм болов ингэчүүл зүгээр олчих юм байхгүй гэд нөгөө аргалж явсаар агаад ингээд хүмүүс бүх юмыг аргалах боломжгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр миний одоо зөвлөмж бол өөртөө ингээд ухраа олгоод хичээ зүтгээд бас нэг л тийм байл. Гэтэ үр дүнд хүрэхгүй байгаа тохиолдолд бол илүү их мэрэгжлийн үнэлгээ хандвал цагаа чимнэн мөнгөө чимнэн аа тэгээд гэр бүлдэр чинь дандаа хүүхдүүд бол яригдэн штэ тийм үү. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн эрхийн тухай асуудал яригдана. За тэгээл одоо хоёр бинэсэд төрсэн үр хүүхдтэй бүтэн гэр бүл байна. Тэр чинь одоо орлох илүү их аз жаргал гэдэг юм чинь бас ховор штэ тий. Тийм учраас гэр бүлийнхаа одоо энэ их үнц нөгч ач холбогдлогч хамтдаа одоо яг нь амьдралыг босхын төлөө явж байгаа энд чинь туслах мэрэгжлийн хүмүүс бол байдгийн шүү тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс болохоор одоо би угаасаа л нэг ийм хүн одоо өнгөрсөн ч гэдэм эсвэл би ингээд өөрсдөө төшгүй хүн гэдэг ийм хатуу юм хөшүүн байгаа байдал бол яг ингээд энэ асуудлыг чинь шийдвэрлэхэд маш том ингээд тэг болчдөг байхгүй тий. Би одоо хүнд бууж өгдөггүй ч юм уу, би одоо хүний дор ордог ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ хүүхдүүдээ ер нь өсгөхдөө бол би юу гэж бодож байна гэвэл одоо шинэ айлын нэг нэг хүү охин хоёртай байлагт хүүгээ ингээл маш юу болгол өсгөж байгаа бол бас миний хүү хамгийн мундаг суперстай те ингээл ста хинч миний хүүд одоо яах нь ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэн ингээ нэг амар том амьдралын гол дүр ингээд би болчихжээ л да. За гэтэл энд нэг охиныг хөргөө охин мэдээж хүн яах нь сайхан охинстай э, гүнчиг ингээд өсгөж дээ тийм үү. Тэгээд энэ хоёр гол дүр чинь ирээдүйд бол туслах дүрд хамтдаа гол дүр тоглох байхгүй юу? Тэргүй бол тэгэхээр нөгөө тэр орон зайг нь аягуулсан ойлголцож өгж явах хэвээр. Тэгэхээр ээж нь тийм үү? Одоо хүүхдтэйгээ их чинь дүүтэйгээ энэ харилцаж байгаа харилцаа чинь эмэгтэй хүнтэй харилцах тэр чинь одоо хамгийн анхны гол харилцаа нь яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр Гэхдээ ээжигээ хүндэлж чаддаг, ээжтэйгээ ярилцаж чаддаг, эгчтэйгээ ярилцаж чаддаг ийм юм эзэмшсэн хүүхэд чинь бол өөрийнхөө тий эрэгтэй хүүхэдтэйгээ, хань ижилтэйгээ, найз бүсгүйтэйгээ ойлголцох суурь чинь тэнд яваад байгаа хгүй юу. Тийм. Тэгэхээр аав нь одоо охинтойгоо байдэн. Тэгэхээр энэ юмуд чинь бол нөгөө а бид нар ганцаараа л амьдрахгүй бол ажилласан ч тэр олонний дотор ажиллана те тэр орчин нөхцөл тасн зохицоод амьдрч чадж байгаа хил амаа олцоод явж чадж байгаа энэ хүний чинь сэтгцэн үед ярцсангүй эрүүл хүн гэж үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр өөрөө оцсон газар болгонда асуудал тариал болохгүй байгаад байгаа бол тэр хүнд бодох хэрэгтэй юм л тий. Болохгүй шүү гэж. Тэгэхээр энэ бол бүрэн одоо 100% гэж юм байхгүй ба. Гэхдээ 90% шийдвэрлэгдэх боломжтой асуудал. Тэгэхээр айл болох эртнээс л яах нь тэр харилцааны тэр гэр бүлийн суур хундамыг тавихтаа л тэр үеэсээ л их анхаарч явах хэрэгтэй. За энэ дээр гарч ирдэг асуудлууд бол одоо архитектурны э, асуудал байна, тэг гэр бүлээс гадуур харилцааны асуудлууд байна. Одоо юу гэдэг маш олон асуудал сорилтууд угаасаа ингээд бол бол байна тийм үү. Энэ болгоныг бол даваад гараад ирсэн сайн сайхан амьдарч байгаа гэр бүлүүд нь илүү олон байдаг шүү гэж бол бас эерэг зүйлийг бол хэлж аа хэлмээр байна. Тэгээ нөгөө хит бас Монгол ер хүн болгоно л хүчрхийлэгч гэж хит ташаа ойлгохгүй тийм зүйл бас ойлгож болохгүй тийм хүчрхийллийн тухай яригдахаар нөгөө тоо мэдэн дээр насар өндөр ингээд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр э, олон сайхан аавууд тийм ээ найз э, найз хөвгүн олон сайхан эрчүүд байгаа. Тэгэхээр зүгээр бидний ялгарх онцлог гэвэл ер нь монгол хүмүүсийн чинь бас нэг тийм авууштай чанарууд бас байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ тийм нинжин сэтгэлтэй бас юмыг ойлгодог эцэг ихэ хүндэлдэг тийм ээ одоо бие биенийг бие биендээ юм нэг сайныг хүсдэг тийм гэрэ бие биендээ тусалж дэмжиж явах энэ амьдралын суур зарчимчтай хөдөлмөрч байх тийм ээ юмд их нээлттэй уян хатан байх гэдэг энэ болгон чинь ер нь цааш цаашийн гэр бүлэлч биш бусад юмны ч гэсэн амжилтанд хүрэх суурь нь болж өгч байгаа шүү гэдгийг бол э, хэлмээр байна тийм. За тэгээд өнөөдөр подкастыг сонсон та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд гэр бүл бид нар болохдоо мэдээж бие бинийгээ заваах гэж туйлд нь хүртэл ингээд эцсийн толготл заваах гэж мэдээж зөрж гэр бүл болдоггүй. Тэгэхээр ийм зүйл болохгүй төлөө аль аль нь бас анхаарч ингээд цаашдаа э, хичээцгээж бай. Би ч гэсэн бас өөртөө бодож байна. <laughs> Тийм. За тэгээд энэ хүртэл сонсон та нартай маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн подкастаар иргэн болъё. Баяртай. Штеми хаа юм уу талцдаг. Ямар гэвэл эгч маань ухаа я учир зүггүй уурлаад л идэв. Чи ихэлж уур хүрэнтэй шүү дээ. Би дүүгээсөө чаяа загнуулгал та манай дүү тэгтээ жоохон дураараа л та. Дураараач. Би өгөнд эгчтэйгээ толгойг амар их хүсдэг. Тэгсэн ч гэсэн эгч маань ерөөсөө над руу тоохгүй яа тэр хичээлээ хийгээл сууддаг. Би өөрийнхөө дуртай хүүхэлтэй киног үзэхээр манай дүү сугийн сэлээ надаа муухайдаг. Таач бас дуртай номыг үздэг билвэжтэй. Үгүй би дургүй. Эгч маань яхаа хаяа зав гаргасан ч гэсэн настай тоглодог. Тэгтээ тэгээ өнгөө бүх үгэнд нь ордог л юмсэн. Чи ингэж байнга үгэнд ордог билээ. Ордог шүү. Манад манай гурлуулдаг жисэн би дүүртэй хайртай. Игштэй яа харахгүй хайртай учраас буцаад ивлэрдэг. Би ахын учраас би дүүгээ дандаа хайрлаж өгдөг. би ихжээ муу бүхнээс бүгдийг нь хамгаална. Эгчэн төгөлдөөтэйгээ дандаа тоглож байна уу? Зөө. Гэр бүлийн гишүүн бүр бэбидээ эрхэн нандин. Нандин бүхнээ хамгаалъя.